omusujja gw'ensiri bwe bulwadde obukyasinze okutta abantu mu uganda wamu ne mu subsahara africa weetangira omusujja guno ng'okozesa lopa free antimalaria oil eyavumbulwa bano aba lopa free okuva mu canada weesiiga ku mubiri gwonna awo ensiri oba ozigobye oli uganda oba ogenda mu holide ka oiro kano tokaleka mabega balina ne aromatherapy oil akuyamba ku nnyingi eziruma ne ku skin kasange mbuli supamaketi ennene oba famasies mu kampala ate nga gwe ayagala okubeera disibyuta waffe tukubire ku simu zino mu uganda 07722 obe canada pulasi emu kaganya musamusanvemu ziremu nya 87 oba ku intaneti noonya lopa free products twakakasibwa minister of health wamu ne national drug authority mu uganda yes, hello. Hello. wanjisebo wasuza otya omulwanya muli nakibinge kimbugwe gyendisobosizotesebwa ah, saawa tano nedakika kumi na musanvu ndowooza ziweze nina kusasula ki ku saawa ezo zomwambe sibu ah, mukama waffe anti mbaira njagala kukulamusa munamusa yaffe hmm. eya buganda kubanga otugamba nnyo tugoberere ennono era yegowa online media eh, ye mukama wange nze nagobye ku ssimu yange ah, mukama wange tusonyiwe busonyiwe <laughs> ku lwange ku lw'okusaba kw'abantu abangi kubanga abantu bakaaba hmm. abantu bo bagamba bo beewaddeyo okusasula anti sinnalabako hmm. ah, nze nabagambye nti omuntu yenna ansasula hmm. ansasule ng'asinziira ku ebyo bye tuyize oba byemba nsomesezza Mm. so nsagala mbeere nga bano abasasula oba oliawo okuvuma abitalina makulu mm. e, naye nze njagala oli asiime mm. nga bwe nabagamba nti abalabo babaako kyebaleeta mubasasula naye nabagambye nti ebyosimu byoto biveeko okujako nga bantegezeza abantu betagisa nga bwe nabagamba nakkiriza tuwandiike obuvu bwebika ye mukama wange nese nawe tonankubira nti weyo waliwo laputopu yino yazze eyo eh, mukama wange era okusinziira ku ekyo esebo eh, um, mukodomiwo owa lope free medicine abakola eh, eddagala lya malaria omwami bamuyita kasumba kawooya ali toronto canada mm. ye agambye kubana twali twasaba laputopu bbiri mm. naye ye n'agamba nti laputopu emu agenda kuba agitugulira ng'egenda kuba eri covered waliwo ne mu waliwo n'omuzaana wamuyita muzaana mukama wange bwe mba nkozeemu ensobi ojja kuntereezamu kuba nange era oluganda njigaluyige esobo bamuyita yisingoma stefan naye ali canada toronto yatuweerezaayo obuyambi oyo yasinga obwensimbi enkalu yisingoma ng'ovudde ku ekyo nsinga okkulya ekimuli ye mukama wange oyo muzukulu w'abacwezi Hmm. ababiito n'abalangi hmm. omanye tuzze tutambulira omuzungu kyata generationis hmm. oba emitendera twasookawo omulendo gw'abacwezi oba abasange oba emisambwa nekuddako omulembe gw'abatembuuzi nekuddako omulembe gw'abalangi nemuvamu omulembe gw'ababiito muva bantu people kakati omuzukulu w'abacwezi ababiito mm. n'abalangi mm. e, ye alina ekyenjawulo hmm. ekyamaanyi mm. e, era ndowooza waba nga asobodde okujjumbira mm. ekyo tunywo kiri bannaffe tuli muwandikako mu byafayo nti yasookera ddala okuvaayo Mm. era kikulaga nti okwata ebikwatagana nennono nebyobuwangwa mm. abawagidde nnyo nnyo nnyo nnyo era mwagala nnyo mm. nnyo nnyo nnyo mm. isingoma stefan yali kanadaisingoma e, eh, namutegeddeko mm. wadde nze siriku ntowoozi namwera nkubulidde obuvoobwe mm. era mukyala aviira ddala ddala ddala muleyo famiry mm. eya bunyolo mm. muzzukulu wa kabaka ogerera ku kabaka kabugumire mm. kabaka era neryo erinnya lya isingoma lyabwe lya bwakabaka bwabwe mm. Eh, kashagamba bonna bakabaka mumbejja ddala dda kuviira ddala ebunyolo hmm. kale era kyansanyusiza nnyo nti abasinga obungi nagala namulondo ya buganda hmm. tutandikira bunyolo buganda sese hmm. ate ne bannaffe bukingidomu zitoolo era nabo bava mu banyolo ate abankole ne bava mu batoolo kale nanyumiddwa nnyo yandaze nti obuvo n'ekitiibwa kyabajjajjaabe bakabaka okuvira ddala mu bunyolo takisuuliridde kale tumwebaza nnyo era omungambira tajjanga oku mm. nga tetunaba kweyongerayo munaffe oyo wa lopafri mm. ye agambye nti agenda kuba ateeka sente mu show yaffe eno ye mukoddemu wange yaliraana omumbejja eh, kasumba kawooya omutabuzi weddagala ddaladdaladdaladdala abengeyo ogwo mulimu gwabwe na nagamba tebuvuddeko bwebagamba nga atunda habu wangeye mm. oba eddagala eryo eganda liwangeye obuduka nga misinde mm. kubanga bwe buvu bwabwe nga baga nti ate ne bano abasuubula enkumbi tuze tubogerako mm. kale ebika byabeeranga n'emirimu gyabyo ah, era kamalagisaawo akalango kano mwe mwenna abeetaaga eddagala lya malaria uh, mukube ku nnamba eno eri 0772 421235 ngiddamu 0772421235 mukama wange bantu banekyenji ah, gyokusaba hmm. nange nja kwegatta kuba neetaaga ennamba eyo hmm. tulina abantu baffe abatali betali nabo kumpi ababeera mu byalo mm. ate era nga nobamanyira ddagala bwe rityo mm. so mukoddemu wange nange nzonja kukwata sente mm. nzigengeze kugulira abantu baffe abalimu nnaabantu bange abali mu bizinga byesese hmm. eh, nabantu bange abali mu byalo nange nja kugula kati nange ndi kasitoma wamusebo nja kujja <laughs> kubanga okibanga bantu ye ndi mugumu mm. mm. essebo mukama waffe tuyanza nnyo ah, n'abadde baagala enamba ah, ey'okusindikako obuyambi mwabali ebwerwe wamawanga ah, enamba y'okusindikako obuyambi obwokuba nga tuddukira guno omulanga mukama waffe ono omulwanya muli nakibinge kimbugwe okugenda maaso n'okuyisaawo okutusomesa kubanga ye waatali ebimu tetusobola kubimanya enamba eno eyi 0 emisanvu esatu ataano mukaaga ataano mukaaga abiri mwe mukama nga ye namba gye wampa oba abantu oba gye baddiremu bulungi eri ziro ziro emisanvu esatu ataano mukaaga ataano mukaaga abiri mwe mu kwekwo kwe baba bayita baweereze obuyambi mukama wange ah, ekintu kino hmm. sijja kwetika ddimu lino nzekka hmm, ye mukama wange yensonga lwaki nabagamba nti nze olwo ebyesingiramu okusinzira ku bika byabwe hmm. nensonga mbasonyeko butumizi Hmm. naye era mbakubiriza mm. baddeyo omukulu bwebika waliwo omwana watta omumpozi nange nzikiriza waliwo uh, kojja wange mm. amanya agamu geyansindikidde kubaana nawe gasibe kusosial media era nze sibiraba mm. waliwo gwe baita ariana jose mm. kabanda godfrey mm. kayungirizi kayungirizi raymond oyo mm. erinnya lingendamu buli awa gye lyava mm. era kayungiriza eri musajja wa kitibwa nyo yagatta kabaka gwe yatumanga yalina yaddukangana nnyo kabaka gwe yatumanga okutwala obubaka mwankole gwe mm. yatumanga wa ye yayunganga kabaka n'amawanga amalala ah, waliwo balese oba denzo ah, bakiwandise batondowooza omukulu kiwanuka david moses mubiru mubiru kojja wange owemmamba oba mayimunu sekubunga sekabunga sekubunga oba bweritio anaso nomba hmm. ndisomye bubi ebyempandikidde gyawo ndisebunje ngeriye sibitegeera hmm. omukulu wamala jajjange bwombujja okuvesesa wamala wamala hmm. omwana watu omulungi ennyo mumbejja nakajugukiza minisita kibirige maria pinto nzikiriza gayita agnes nzikiriza omusisinkana hmm. mbadde nsaba oteekewo enkwatagana yange neyono ne gayita agnes hmm. njamula bagambe gezaako tuyambe tukwatagane hmm. obubaka bwe tubwetaaga saala namatuvu aisa nankabirwa banange nankabirwa webale nnyo obubaka bwo bannange bonna bonna amanya genkonyeeko mwebale nnyo nnyo nnyo kujjanga nti empandiika yammwe endowooza zammwe bannange sisobola gasijja bagamba balima nti efukamidde naye mwebale nnyo era nsiimye nsiimidde ddala obubaka bwammwe naye waliwo omwana watta ow'empologoma hmm. ye sinagezaako nnyo koona ku nsonga y'olusozi lwadda naye tapapa genda lwadda kubanga lwadda buvo bwa kika hmm. ate ye ekizibu kirimu kika ki so twawula ebika n'ennyumba ezaffe zetuvaamu obuzibu buli mu kika ki ekyenjuye so lwadda atanabagendayo alina okusooka okwetegereza ensonga zino hmm. ekakati ensonga zino ojagezaako okola nti omuwa enamba yesimu gyananfunirako hmm. musindike gyebagenda okusooka omumugamba asooka addeyo munju ekizibu kiri waka wennyini munju yaabwe nga tanabagenda lwadda hmm. eh, kati owempologoma bwabaana awuddi simanyi aga nti mulange yakyogedde ekituufu baziba tusindikirwa dda naye tapapa kukola ki kugendayo eh. mbabazi mbabazi bannange munabye nsome mwebale nnyo hmm. bagloria lwegaba yebale nnyo hmm. nabukenya florence beramini prince george hmm. ate oyo prince george muganda wange abalangira n'abambijja mwenna abali mu luno abavuddeyo netwegatta ku mukutu ku mulimu guno ogwokuba nti twogera ku byaffe nokola nga tuzzawo ebyasoba kale mwenna mwenna mbasiimye ate kansuubire nti mulina ebika byemuvaamu hmm. eno ensonga abakulu b'ebika n'ab'obusira bye muba muteeka ku nninga bye muba muteeka ku nkanamu bye muba mubanje ebyammwe hmm. baleke kusirika nga babalya mutugwawo hmm. kale n'olwekyo amanya ago nga wemugawulidde bannange mbeebaza mbeebaza nnyo ne bannaffe bonna abawuliriza baba kuwuliriza besobodde kumenya bannange mwenna mbeebaliza wamu wadde nsobodde okumenya okwogera ku manya ago omukyala omulungi ennyo mu bakyala asinga hmm. sinamufuna kommenti yeena nga gyasi social media omukyala debula nambogga namuse omukyala oyo bannange wankizo nnyo gyendi erinnya eryo nambogga hmm. onoogenda mbe emambo jajitegeera hmm. namusisi era nsonga nga nti omukyala mubakyala omulungi ennyo omukyala omukakamu omukyala omuwulizi hmm. kyempi ebisinga obungi mu kiseera kino gye yambeererawo hmm. nga bulawo mukyala omukyala omulala aniifaziwa hmm. era njagala abantu nkyogere nti omukyala eyankuza naye buli kirungi kina kyemundabamu obugunjufu bwonna mubundabamu ekisa gye muli omukyala oyo gwe banna balina okwebaza era mwebulise omukyala oyo anifaziwa mm. n'oyo abasinga mu basinga mu bakyala bonna nambogga ntoziramanya gemenye gammamba hmm, e, oyo ye yasinga era wabanga ku mukutu omulaba omuŋambira nti owaaki hmm. omulwanyamuli yakuyigirako bingi obukkakkamu mukyala mulunnyo mukkakkamu hmm. ate ensonga zikwata ngeri yakintu kikulu nambogga ndewula na musisi mwanyina wa musisi sisi mm. kale munambi bazizaako mm. ndowooza kubadde kutuusa obubaka abantu baliki ate tunakirudayo tugenda okwogera kekirala ah, mukama wange esema era olw'okusaba kw'abangi nga bayita mu nze abamu ne beegayira ne bakola buli kimu mm. ah, waliwo ebibuuzo esema ebimu ah, ai waliwo ah, omwami omwa, omwa, bamuyita erinnya salwanise bulungi naye yayagala kumanya ku bintu ebikwata ku kika kyomusu nti wabikonako naye waayo wakonako kamu bubi <laughs> bakojja wange yagamba yagamba nogga nti gwe nekikonya kati nenfuna obusungunayewaniwolerezaawo eh, gwe simanyi hmm. waliwo omwana wattu eyazzeemu okubuuza ku nsonga y'ennyonyi eh, aa n'owenyonyi naye wuno wano waali bamuyita moshe naye waliwo aliko ba a oba dabo a kadabo a owaliwo oyo naye komunity zibambi mwebaza nnyo bamuyitaanae aa obandoza oh, banange bonna bonna bonna banaye mbebaziza mwewale kutuwa budde mwewale okuwuliriza naye muddeyo mubika bannange muddeyo mubika era naye nensonga gyetugenda okuba nti gyenasaza okubawandiikira mm. ebazzayo mubika mm. mutegeere gyemuva muleke mutegeere gyemulaga mm. banange muddeeyo mubika kino mbasunira kubagamba kakasa abakulu bebika abataka nabobusolya mwami kayiragajulio mbawebitiibwa kubanga mwemutali mwempagi egiro olyolulangira nabakulu bamasaza okukola kituita obwakabaka mm. bananga abakulu bebika mufe kubazukulu bamwe nandutu banange nandutu oba uh, oba erizabbeere obaki nandutu banange mumundabira nanyinaze uh, ah, erwezaawo uh, yaliraana omukulu oyo ow'e canada oma omukulu wecanada gwe yaliraana hmm. mwanyinaza omuntu ejja nakajuba omukwano tojjanga okwo n'omwana wattu abawabudde mwenna kuba ndabyemera n'abawabudde mwenna ndebaza hmm. kaakati hmm. ensonga eyegundi eyo enseenene eyo uh, nyonyi eyo nakinsige ensonga eyo abanna kyensiga ekika kyabwe kyenkimanyiiko hmm. kiyulika yulika oba kitabukatabuka hmm. nga kitandikira ddala oh, kale omukulu w'ekika ayikyennyonyi kakootombaziira hmm. naye yalina kitaawe eyaviokaambe e, okutabuka kwekika ekiri mu nyonyi eno hmm. kwaviira ddala ku njiwe njiwe yazaala omukulu oyo kakooto mbaziira hmm. naye kakooto mbaziira akola ebyafaayo bingi enyo okusinga kitaawe njuwe owulya bulungi hmm. ne mukazi we mukazi wange bamutanga na kiboneka njagala nnyo abennyonyi bawandiike ebintu bino byankizo wadde nja kuba yabba wandiikira gye bujja naye era amannya gano bajja kusaagira mu nnyonyi gyegali mm. babeere nga bakwata amannya ago mm. njuwe mukazi we nakiboneka kati okutabukatabuka kuno njuwe yagenda nazimba ennyumba nga mpya mm. ku baana be kkumi n'ababiri naga nti kampite abaana bange bane kkumi n'ababiri mm. tuyingira ennyumba naye nga baana bava nga mpife ebyenjawulo njabashi na kubu shindizi kati agana abasi ukira abava abajo ufanyuma mm. abasi kwa wakira nebasa le mbuzi zari zino kubira kumukuru kwa mbuko kuingire nyomba mm. na msa yuko na abagana wa chivaa chivaa itango kufumba kafeji mm. msa yuko wabudu ndekira mundeku mm kyendowooza okuba nti zino endeku bwe zayozebwa hmm. tebazitukuza abana bagenda baziwulamu bannaabo omwenge bano abajja oluvannyuma hmm. kale obutabo lwabeera lwamaanyi oba olyombo lwali lwamaanyi okutabuka okwatandikira hmm. n'ekitabo yennyini enju agenda okujja ngaabaana bamu bagenze nga talina watandikira agamba nti abaana bano mbazze nkulaga okutabuka kwekika kyabwe okulaga kwaddako ku munyulu gwa ssekabaka semakwokiro oba kibalaga kyava mm. era okutabuka kwekika eyo embaga oba eyo embaga yali egenda okukolebwa tiyakolebwa oba abantu bagenda bo ne basaasaana era njuwe bambi yakomekerera omukolo ogukozeeki era omuganda najjawo ekigambo ekigamba nti nandekererwa nembaga yanjiwe Ah. Eh, nambekererwa hmm. nembaga yanjuwe embaga yanjuwe bambi tiyamugendera kukola tiyagenda bulungi era njagala mbakakasi nti njuwe gwetuwogerako hmm. jajja waabo wali badde oba twetaaga ebibuzo mukwogera kuno nti yabeerangawa hmm. njuwe yabeeranga bulama bulama mu busiru kati wemuyite ekisubi ekisulya eh, wonaona bazimba smalamason bazimba ebintu byabo banafe bano abakatuliki ababulaha bait brothers misonawo mm. eh, bazimba bayitangawo bulama era njuwe weyabeeranga ate wane wali st marys kitende awa ah, kitende waberangawo olubiri lwetujja okulaba olubiri lwakabaka semakookiro mm. ee eh, nera nga atera awo abenyonyera awo baviire okutaguka olwenyonyi yaabwe yali anegwa ku nyumba ya kabaka betujja okulaba gye bujjako hmm. oba tukiyisaamu naye mbalinnya gatulaga ono hmm. yajja atya akakwotombaziira hmm, naye twandikiyisizaamu nakyo nakitegeera lumu tujja kitukako ensonyi no tujja giwa obudde kubanjagala nyo abenyonyi ekintu kino tukijjayo tulage obukulu bwebika ebyo abebika ebyo bakolanga mulimu ki oba amaanyi gaabo abantu era njuwe bwamala okufuna mubulamu bwensino mutabanyi we kakooto kakooto nafuna linnya lyambazira hmm. bambi yasikira kitabadda mbigere byakitaawe nabagamba tuja kukozesa ekigambo kino emirundi ebiri hmm. bannaffe okitegera yasikira kitaawe oba yadda mbigere byakitaawe hmm. kati lumu naga nti a kati nga mumaze okusikira kitaawe nina okulambula obuganda namaani kati ngenda kutandikirawa nagamba nti kansooke ngende mukyaggwe kakati agenda ogenda ekyaggwa agenda emukono abantu banaba balabye ekikko kino ekiri nga wakave setokkirira bwoti hmm. awali bagita seta high school ekitoobazi hmm. ekyo kina kitambula yali nyanja ennyanja yennyini kyekitooga ekiri awo era kakota agenda otuukaawo ngaennyanja tasobola gisala agende emukono oba agende mu kyaggwe Mm. era olwamaanyi geyalina nti yali musawo mm. owamaanyi yanoga bulungi ziddagala empewo lyeyamulagira ku nsika awo mm. n'ayiwa mu nyanja eyo ennyanja eyafukirawo omugago bayita nakiyanja ngowulira era bannaffe ab'emukono ogwomugga ogwo nakiyanja yali nyanja yennyini naye kakooto yaviirako okulaba nti ennyumba eyokola omugga ogwo gufuuka ki gufuuka ennyanja efuuka omugga ogwo nakiyanja era bwe yatuuka emukono abakyala nga bamugamba nti oba okyali wano bamaze omwaniriza bulungi nga bamugamba nti ah, ah, waliwo omwami wamwami nyo owekitiibwa hmm. ajja oba ava ku ludda luli waliwo ekyalo bulondoganyi ne busambaganyi naye waliwo kye bayita ebulondoganyi era bulondoganyi kiryawo mu bitundu ebyo ntegeeza abamanyi abamanyiyo basobole abali mukono awo mm, abali mukono kiebwe kigu ebulondoganyi mm. bamanyiiwo mm. era nga muganda afulumye ku saidi eyo era yayanguwa mangu okugenda okumusanga ani yali azze era basisinkana nakatooke ewaŋŋango mu bulondoganyi kakoto gye yasanga omulangira kintu ebitaalo bino tujja bigenda mpola mm. wabitujja biwandiikako gye bujja mm. naye ndalaze enakatooke era awo kakoto yasanga omulangira kintu mm. era olwalaba kintu yamusanyukira nnyo nnyo naamusanyukira nekintu ne bakwatagana bulungi kati kabenge naayita mutabanyi we kabenge mm. kabenge yatambulanga nemwanyisa akitawo no kakooto basi era emwanyi zino zisiba mubyayi mbalaga obukulu bwebika bino gyebyakolalwaki tuzisiba mubyayi Eh, era kakooto yatandika embeera eyokusiba omwanyi ki mubyayi hmm. era ekintu yawabuuza nti we bikino omugamba zino omwanyi ngaomugazi amumpeeko ah, ndyekera nene bamuwa naalyako hmm. kati bwe zamuwumira ennyo hmm. namubuuza zino mwanyi muzijawa namugamba mutabanyi wange yazifumba era naga nti okuva nowaleero omwana ono wadde omwana ono yalina erinnya lya kabenge naye kintu yamuwa erinnya lya kafuuma era nabeera ngaakola kira kafuuma oyo kintu olusanyulungi lyeyafuna namuwadde nerina lyakafuuma kintu alina nensawo kyebbiri zisijagamba hmm. nti bano banaffe betwogerako abaabenyonyi abenyonyi kibeetaga okufuna ensawo ezo kubanga zino ensawo zatwalibwa ate omugga ngaensawo omu yali muddiba lyanjobe ddala yali muddiba lyangabi naziwakakuta aterekengamu emwanyi hmm. kyokka era ti ababa tebanaba mukubuukasezibwa kizibu omugga ah. gwaffe sezibwa hmm. ate baali babuuka ate amazzi ne gatwala ensawo ezagwa amazzi nazewakolaki sezibwa wano mukyaggwe sezibwa mukyaggwe baali babuuka omugga ogwo hmm. nga ensawo zino bamaze zimukwasa ate zamuvaako oba zamusumatuka nezigwa amazzi negakolaki negazitwala hmm. era naawe wezatwalibwa bayitawo obutwala era abantu beeyo ekyalo ekyo butwala oba akatundu ako eh, batikidde okubanga bakamanyi nkulaga nti katutandikidde ku kyemmwanyi nkulaga amaanyi g'abano abantu gebaali gebaalina mm. era ekintu eh, era ekintu bwe yavaawo bagenda magonga mm. kati emagonga awo waliwo ekyalo kye bayita kiwakanya mukyaekyaggwe mm. mbabuulira ebyalo bino tujja kuyita mu bimpi mpitwanguye olw'obudde batukola ki era bwe yavaawo kiwakanya n'agenda emangi era mukyaggwe kwana bagamba kibuvuddeko ni kitu yatambula tambula nnyo mm. era okujja no buganda bweyava wawuka e, okujja eno mu buganda mukitu oba ebayitanga buganda okuba twayogera ku masaza agaali amakubu ennyo teyasangawo mm. mm. naye nga nkubulidde ebyali jjakola ki jyajjanga atambula mm. era kakooto teyakomuuku bwe yali nga naafuna abantu baalaba nti basobola okuyamba abantu abo abayambanga bakabaka babayitanga basiige nga bwe nagamba nti abantu bagendanga ebubembe hmm. ewa mukasa okusaba ezadde omwana gwasooka ddala okuzadda wamusiiganga ye tewamuwanga mukasa n'amutwala naye watumanga eniya lya mukasa oba erya namukasa hmm. kati abantu abo bwe tugamba nti abaali basiige ono byaba kintu bamukolerengako emirimu mm. tugenda tandika n'omukulu ayitibwanga kabengwa ye yabeeranga nakanyonyi ekintu kino mukiwulya bulungi mm, tuwulira kabengwa yabeeranga nakanyonyi enakanyonyi kabengwa nti nga ye agenda kulunda nti yakintu ayitebwanga kinywamu oba kanywamu mm. ente eyo kanywamu yali nte yakintu ono omusiige kabengwa gwebasookera ddala okukola ki omulimu gwasookedde okufuna ngaomusiige hmm. owandiika bulungi ebintu ebyo kubanga siri muwandiisi nja kutandika butandisi eh, mukama wange ebimu era mpandiika kati waliwo sekituba wandika sekituba hmm. owenakibano hmm. oyo yafuna erinnya lya kyasanku oyo bamuwayo nga yagendanga okubeera nga yakuma ekyoto kyakabaka Hmm. nekusokera ayitibwa nga sekituba ate nebanafuna eryakyasanku hmm. nabagambaku eyafunaku eh, nebyakakumirizi hmm. kyasanku bwati yali owokubiri kale okusatu bamwitanga kitanda nakasaala oyo ye yeyaweebwa embazzi ezokuba ah, nti ayasa enku za kabaka kintu olinakyomuza ku ekyo kyoyongereyo mukama waffe emaaso ye yafuna ebintu esefuri mm. yenyini nyini anti owaki ngamba nti olina gyobuuza mm. omuwuliriza waffe ajja kwetaaga okumanya kubawo okufumba enkyamu bagiyitanga batya hmm. anti olwobudde kyovala twabadde tugambye wali tubasunireko then wali mumaaso mu comparation yaffe eri kale embaziamu bagiyitanga <laughs> kabiggiza bagiyitanga batya kabiggiza embazi bagiyitanga kabuggoza ebyaweebwa ono owokusatu kitanda gwenkugambye eyafumbiranga kintu hmm. kati waliwo omudaala nabitimpa e, e, ganamanya nga bamenyera bewalaba abenyonyi bagalina mubika byabwe oba bikakyebivamu agamanya okutegeera emirimu gyeba nagambye nti ekintu kino tukikwatira tukinyonyole hmm. tulaga obukulu bwebika nebana betwogeddeko bakabengwa bakiki abajja nga bakola emikulu emirimu bakabaka abo hmm. nti omukira guno nitimpa yeye yakubanga aba yakubiranga kintu entamiivu <laughs> ekyo kiwanvu naye bo abava e wanabitimba bajja kitegeera sijja waliwo ekinenaga nti ebintu ebimu byatyekisize hmm. sigana kale entamu njogedde emazzi ne waliwo ebintu ebimu nga byaki byakitwekisize era kyetu bwe yava emangiira yatambula nnyo atuusa ebukesa ebukesa wa nenamirembe wanaine ebukesa ebukesa we namirembe yaviirawo hmm. agenza emugongo awo emugongo webatukawo kakooto emugongo mukinawa kakooto bweyasimba omumwani omwani ogwe newagwa erinnya lya semitego ugenda nga lwaliro uwanvu nnyo kuva eriyo nayoawo hmm. bagenze enaggalabi enaggalabi eh, ah, bavuddewo yalaba nga kintu kakoto galaba nga kintu agedde bulungi mu bwakabaka bwe hmm. era kakoto nasala waddeyo gye yali avudde namulekera mutabanyi we amusiige era amusiigira tanabaga nti yamwetanga basiige hmm. kafuuma kafuuma nage nemaso nokufumbira kabaka ki emwani nabuli kati kafuuma mutaka mukulu nnyo mu busujju weereza emwanyi zikyaliwo nkyaziraba ku maduuka kakati kalekakoti namwongera n'omwana we muyanja hmm. weyawa kintu hmm. muyanja ono muyanja kakati muyanja ye ekimulesaayo yegatte ku musajja omukulu mu biruga bunga hmm, ate ku nsonga ki okubagabungaga okubajja ngaamaato gempingo agakabaka mm. era mugundi awoyani muyanjawebwe mbazi bbiri ezabajjanga amato ga kabaka ag'empingo hmm. nkola gebika bino n'omulimu gwalyo kati abamuyanja gabunga batekeera emirimu ki mubiru gabwe gyebakolanga hmm. era embazzimu bagitanga nankunga endala nga bagitabalya manyama ah manya nga gaali makamba ezaabajjanga amato ga kabaka kintu hmm. kaakati era gundi bulama bwe yavaayo bwamuweera ddala obukulu bwokufuga ettaka eh, gundi esaza lyekyaggwe mu mukono hmm. oba obwasekiboba muki basekiboba kisangibwa mukama wange ekiboba <laughs> ekyaggwe naakekyaggwe ati munaye ebintu byobuganda bino birimu amannya mangi oba okyali awo ate nankunga oba okyali awo nabitinta oba okyali awo kitanda nakasaala manyagagagagoto bambi mubasekiboba mweyafiira mm. kati mutabanyi bwe mbavulya ntamu mm. namusikira mbavulya ntamu yamusikira ana ebyo yataka okweyongerayo nakwata obuyinza bwonna nabuwa namutwe era banafe abeseeta hmm. esiga eryo bawuliriza esiga lyobwannamutu balimanyi era ngeza ali kulya kati omukulu owa kristoffe kaddu aliwo kati mbira ebiseera hmm. era bwe yavaawo uh, ono yali amusikidde hmm. n'agenda kuba embuga yendala oba nebakuba embuga endala bagikuba bulimu ebulimu eh, omanyiiyo simanyiiyo mukama wange era kati nakati buli omukulu w'ekika ky'ennyonyi owa kasolya hmm. abeera bulimu gundi zino gundi zino zitambula zitya nki hairake twogera luganda mbadde e- e- abantu bakyogera batya ojja kyogera bwobanga ddala oli wakobe simanya nga bonagamba nti akasolya omutuba ani kati nkumenyera kati nga kino ensonga yabamaama bange bakojja bange abemamba nabalaga mm. era nekino tujja kitunako eyo oba gyebujja mm. oba nkikoneko tuitulekeraawo simanyi oba tweyongereyo ono erinnya lyambazi kati bano omusika wa kakooto ate bamwongerako erinnya eryambaziira mm. kakooto omukulu w'ekika kyenyonyi wakasoli ayitibwa kakooto mbaziira ebulimu kakati okutabuka atabuka kuno nga bwetuzze tukulaba okwava ku baana hmm. kati okutabuka okuddako kwatandikira kuddako ate mubenyonyi kuddako ku mulembe gwa kabaka semakookiro hmm. ku mulembe gwa sakabaka semakookiro oba kabaka semakookiro bambi abenyonyi bayongera okwawa okwawukanira ddala ate nebayingira ne mubika ebimu era abenyonyi basaasaananyo mu bika hmm. olwembeera yatuukawo kubanga enyonyi yaabwe kimbagaya yagenda nejja enyonyi bagitanga kimbagaya yabanyonyi era binyonyi kintu ekyo sikipya mumatu gaabwe babwenaga mm. nti nze mbasomerako ate nesimalayo byonna naye bira byina tujja bibawandiikira kubanga mm. mukama nga katonda nga bwali omulamu mm. oba nga baleese ebyo byenabasabye kati nyonyi eyo kimbagaya laabwe egenda egwa ku nyumba ya kabaka semakookiro oba sekabaka semakookiro kati yamala eh. kuzina bagamba kabaka semakulu nti ennyonyi yo keegudde ku nyumba eiva gwe okufa obutaddawo ojja kugenda kufa oba obutaddamu kusula muki mu nyumba eyo semakokiro ng'ayungula jerye eh. nga lirumba ab'ennyonyi eh. nga batandika okuwambibwako ebintu byabwe batandika okuttibwa batandika okuwambibwako n'obuetaka lyabwe babanyisa ennyonyo kumulembe gwakabaka ki semakoko era kitaba ekyokuba nti olwembeera eyatuukawo baddukira mu bika bingi ah. era omuganda nassaawo ekigambo ekigamba nti okinsombedde kimbaga yakisombera ah. balama enyonyi eno kimbagaya ekisomera abantu bebalama ono gyeyasulanga gwe twatandise naye enjiwe ah. nilandi usima nchi ukugiri e soo kwa waganda wakuma hivurungi ntunchiso mbede chimbaga ya ya chiso mbira warama mm. karo kwa ukana mwenye nina kubiranga kunji hmm. ah, ah, e, mirundi hiviri ni wakana mwana siga abamu ni wakanda adi nyonyi nyangi adi nyonyi na chinsigi adano katuwa ruwa na avache yune e, mirimbi kari nukuma tibayi gira mwika e, vienja uro nchitebe gata nitu zipu daba e, minu mjibaya kora tuzze okulaba omugga guli nakiyanja gwava kuki ah. byona byona tuzze nga tukola ki tubalaga ah. kale ndowooza amasiga ah, gannakiisi ge tujja kukona ku kyeyina emirembe tukone ku mombwe mombwe lusera mukyaggwe tugende ku makanga mpumu kyaggwe tugende ku najambubu luwanga era mawokota kale kijja bayamba nnyo okulaba nti abantu bano banoonya amasiga ago nga bagamba nti tebasomerako ate netubagamba nti baddeyo obuvo bwabwe era mu bika byabwe bongere okwetegeeza ebintu ebyo mm. so twosomako obusumi netunaa tuwandiise bingi byetubuuse naye tulaze wa gye baava obatandikamwita ekisuubi kati bisi byatuukawo mm. abasige beyakwasa kintu abakolanga emirimu egyo beyawaayo ajja atya bwe yava mulamusa yafuna obwasi ekibooba eh. kakati mm. uh, munaffe omunyiivu ennyo owomusu nga tonneeyongerayo hmm. kansooke mpe abantu baffe abali ebweru ah, hmm. n'abatuwuliriza ennamba eno hmm. ah, eri mmwe mwenna abaagala okweyunga ku mulimu omulangira nakibinge gwe yateekawo ogw'okusomesa nga mutudduukirira muyite ku nnamba eno musindike obweyamu bwammwe ku ziro emisanvu esatu ataano mukaaga ataano mukaaga biri mu emu zeero emisanvu esatu ataano mukaaga ataano mukaaga abiri mu emu ah, kyonna kyonaasindika kijja kuba kituuka ew'omukulu nakibinge era ajja kusoma okulanekirala ah, hmm. kino njagala nkibagambe hmm. ah, kankyogerere ku mukutu anansonyibwawe nga simwanise naye tajja kuntwala mu kooti kubanga tesimusinkana nkati simuwemudde kiyiseewo gayita eh, agnes hmm. mumugoberere bannange nabagamba nti bangi balijja mm. bangi bali baawo mm. kati twaniza omwanga tukalityo foundation mm anaba nkubidde simu nja mubuulya nga gyetugenda okuyimirizawo mwanga tukayoweeri kubanga mm. tuzze nga tukubako nenkuŋŋanda ezimu mu masaza nga tubalaga kyebalina okulwa okuzzaawo obuganda ebyeyasi mm. kakati tuwaaniriza mwenna nga bangi balijja mm. ate bangi we bali buli alina ensonga ng'alaba nti yeetaaga okutwegattako ku mukutu guno bannaffe ate bayige n'omukyala agina uh, agenensi gayita oba mukyala ndowooza ati nasanyukidde nnyo ebigambo bye byawandiisa nkojja buyangami n'obubaka bwe kikulwaniriza hmm. naye ate manyi omukyalo ono aleketwa obuzaabulizaako hmm. omukyalo oyo yani oyo ali canada eh, aliwa isingoma isingoma isingoma empewozo ziteeka okuba nga zimanya ebintu bino isingoma stehan stehan mumugamba awandiike ebintu bino hmm. ateekeddwa okuba nga abimanya bwaba tasobola kubimanya nga obubaka gugulungutana mm. ajja kugamba bunakibi nga jamubuulira ekyokukola kubanga neeyo amazzi gyegali mm. ate nenkuba etonyayo kati ekyokukola kijja kwetagisa nkuba mm. amazzi genkuba mubuulire ekyokukola mm. afuna obubaka asobola okuwandika ebintu bino nze mu bonna bendabye asobola bisimu maleketi kubebuzabulizako abawuliriza abaffe mm. era abali mubutabuta buno bwemuwandiika bukomenti Mm. mwunga nti mwunga ya nachini ya nando soburo kuwandiki ebintu bino mpewo zee nkuru nkuru nyoza nido kumanyi ebintu bino obano kutegele ebintu bino hmm ee eh, katuyo netu za ajja kuba muwandisi mumu sabawa wandike katutudeo kumwana watu omwana watu wongu suwa asobu ukubele omungi zeze kobe zeze kobe sisobola wala biwa ambike lakati <laughs> hmm. ayo walwe mpewo nkuru weze mpewo nkuru katizi tosuwa na zizu nzizabu limusawo jena wabuni eh, ya buze chintu cha amayembe amayembe ga matonde amayembe ga eh, amayembe ni misambi amayembe aha hmm. amayembe ni misambi wa mitonde walua amayembe agafta agajira mubutonzi hmm. ato walua amayembe giba uwanga banabendo nyeza sente mwini mwama jini giba gula mwini mwa nukibi uwangira ngapo abano unya sente na ya amayembe agevika amayembe agobu wakabaka kuma tonde na kukufira dawa mnyombi liki tuwa yugira kumibi yangu mwina nga gawe wubu jinza hmm kati kyumba mbe nti mwawulidde niye mukyalo oyo singa omasobola okuwandika ebintu bino kati omukulu we omukulu oyo bwennyonya nsonyi we sigenda kumalayo kasinako katono hmm. tulina ekitubonyabonya kati tulina ebizeyo bye sigenda kukwata nabaga nti ebimu byatwekisizi hmm. ngaobuzi ah, bonabona bwava mu kika kino hmm. ate ku mirembe gino mu myaka nga kikumi mu abiri so ekika ekyo bakola ensobi naye nga tebuli obusungu tebuli ku muntu muntu nga yeyeddira omusu naye nkubulidde tiwaliwo ebyasoba ate nga babikolanga bamanyi nga bano banafe abonoona kati ah. ebazimba ennyumba etamanyiddwa naye nga mutuma ebiki byebateeka mu nyumba eyo sinawulio na muntu abateekaku ninga oba mukulu wakikaki owobusolya mutubulire enyumba nga benage nti mutubulire ennyumba eyo eyogerwako yali mu biki tebanajja tebanaja kujja tofaata kati omukulu oyo hmm. owomusu anzikiriza musonireko katono nnyo kati kangamba abawuliza abafe nti enyonyi eh, tugimaze kati tugenda kumusuba naye <laughs> omusuba kuyita mbimpimpi nti abamusuba zukulu ba bukulu abomusuba kulu nnyo musese hmm. era bazukulu ba bukulu era omukulu yayitibwanga muyingo omukulu yayitibwanga nkalubo ne mwanyinaabwe nasejje baviira ddala komesese hmm. gyebaleka muganda waabwe gwe tujja okulaba maaso batumwogereko kati kimuli yasigalayo ekkoome hmm. era bwebajja basaabadde enyanja mukulu nkalubo nemanyi nagwegambye nasejje nomukulu muyingo era nebajja nebatuukira ddala emawokota waliwo omwalo waliwo bata erubu lubu mu mawokota ah. mu mwalo gwa kikomeko oguyitibwa buvumbu ah. abeeyuba naffe tugenda kusunaku busumi naye wetulaba nga nsazeewo nti mpandiike hmm. yonna gabbi bawandiikira hmm. abakulu b'ebika ababirina mukisomesa abaana abatabirina mwanga tukalikyo foundation ejja kubaniriza tuwandiike bannayuganda mwenna abali ebweru hmm. bannayuganda mwenna abali mu buganda abaganda Hmm. abaana ah, bange balina okumanya ennono zino balina okumanya ouva ekyetutya okuwandika tiamwanga tukalikyo foundation esazeewo temukisuula muguluma mujje omuguluka muguvireeko mujje tuwandiike hmm. kati omwalo ngu babuulidde ogwa kikomeko oguyitirwa buvumbo hmm. era bwebaava ne batambula ngaoga nti abantu baagobanga ku lukalu ne beeyongerayo era kikomeko yalaniriza ddala era kikomeko n'abatwala n'abawoomu omutalo omutalo ogwo bannaffe abali ku saidi yeeye mawogota omutala sama bagumanyi gyeguli nebazimba okwo sama oba hmm. sama naye nga sama nebazimba okwo kinasinga kuli muntu bwanaabasazeo kati wo owewawe owagundi wadde sibimazeeyo musunyemu busunyi ayinza ga nti kampandiika ebitundu bino omutalo gwe sama webazimba okwo okuva okwo okutuusa nakati obutaka bwabwomuso Hmm. obukulu bwebwe obwessama luvu mu mawokota hmm. naye nga nenkalubo ekuumi nga bagenda nti baveyo ne balekayo muganda waabwani era musisi mukimuli bamulekayo era bajja ku mulembe gwa kabwa kandawula eyanafuga obuganda ebiseera ebyo hmm. era nkalubo essama amalayo ekiseera kitono nnyo najja najja dalewa kabaka ndawula era nkalubo yaviirako ekyokugamba nti bannange kabaka tajja kgendanga mu nsiko ng'abakopi okweyamba e. kabaka teriyo omwami oba mu ttaka yali mukujjukujjo yali musajja mugezi nga nkalubo <laughs> yaleeta ekintu jagaanidda kabaka tajja kgendanga mu nsiko nga bano abatali ki nga bano abakopi kabaka atekeddwa okuba nga alina ekinnya kyakola ki kyagendamu kyakya era kabaka yasanyuka nyo ngaawulidde ebigambo ebyo nkalubu nga bwe yadde atandise hmm. era yamugaa ti mukama wange kusanatugenda ndikao era ye nyini nyini hmm. kabaka yamukwasa effumu eyayitibwanga kayiikuuzi hmm. erinasimanga ekinnya nga bagaa nti tugenda kuba tubasomerako kati nkaluba omulimu negugendera ddala nabeera ngaakola omulimu ogwo kukabaka nkaluba ate banaabe nyini nogwobusawo bagukuliranga ddala abinyonyeri gyetwavudde kuba ekintu kyobusawo sakyo naye nodo agenda mumaaso nokolaki nogukola kakati ngaovudde kukyekinnya natasa n'omukyala nakidde luyiga mm. kabaka yali asazewatiba olwoluuto lyanafunye mm. nga lubusabusaoba nti oba lwakabaka ono oba si lwakabaka kyokka era nka lubwe yakolaki nafuna n'obwagazi bunzinya eri kabaka ndawula mm. nkalubo yali musajja nga bagambye nti mukalakkalabya Hmm, nga amagezi ge geesera hmm. era nkaluulwa kikwewuunyisa olwekyo kyona kyona amaze okutasa omukyalo nno n'amagezi ge yawanga kabaka kabaka n'awuwa n'obwa sekibobo nkaluulwa yajjayo mbaziira ow'ennyonyi mu bwa sekibobo bw'omukyaggwe hmm. kakati kabaka aba akyalamunda bamugamba nti abantu beene ntebe batandise okwegugu nga baagala okujeemera kabaka kabaka mawande naita nkalubo nkalubo namugamba nti owaali eno batandise okunja emira genda obatabaale hmm. nkalubo era yagenda akalubo ekyomukisa mulungi nti teyatta naye yasobolera obukakkalabyakkalabya bwe n'amagezi ge yasobola okukakkanya abantu abali beguguza okuva eri kabaka hmm. era namuwa bwamigwa sebuggwawo okubeera obwobutaka oba obwobutaka hmm. oba sebuggwawo entebe obulya bulungi nkuwulira omulangira era sebugonja batwala eggombolola eyafuganga ntebe ntebekubanga abaganda baddako nejegeri egamba nti abulira sebugwawo hmm. asirisa akira sebugwawo buli kyo <laughs> buli gyeyawulira yayagala nnyo kabaka we yaweereza nnyo kabaka we twogera ku ssebugwawo oli naye olwobano abaayonoona mu myaka gino ekikumu abiri obusungu bwembujja nze nina ebika byemmanyi nina abantu byemmanyi ngu ekitubunyabunya kyona kyavamu abo naye nga si muntu kinoomu nabola omwana tono yabuuza yesi busungu naye mulaze nti abaaliwo ebiseera bino naye nga tesebugwawo owedda yalinga muzibu nyo nga buli kintu kyawulira ngawe magatimunda kwa juga manti abuli ya sebu guwao asirika asirika asirika asirika asirika asirika uh, asirika asirika ya jusa sebu guwao kakati mbujana tujia kufungia tutunuri bechintu echo mm. chichi ya kora ya tandi katia uh, rogu taka mauga sebu guwao mbabuli di mm, kakati ya bula kone sechi vovo mm. kati ngawe gani ti uri ya gandhi sebu guwao tayinza kusirika mm abantu be era mutebeka nga nantebe ono hmm. aba oba emisango kikuba nti omutebe ono abomusi bamutwala nnyo oba abomusi baali bangi nnyo mu ntebe basengamu nnyo eh, hmm. era kati njagala ntegeeza omwana womusintu omukulu omutuba omukulu w'ekika omukulu hmm. oba ekyaba omusu owakasolya muyingo muyingo muyingo esama banange samye nabo omusu bobanga ebintu sibya nyumba nimo mwagala okumanya obukulu bwe mugende wa muyingo esama mm. oba sama neyo wa muyingo ye mukulu owakasoli omukulu mm. mpozi tujja kubabeera nga gwosabye ku lwabwe tubategeeze okuba ku masiga amasiga agamu ag'ekika gatuuka ku muyingo sabula tugende mukama wange tujja kwogera ku sebuggwawo enteebe busiro tujja kwogera ku kimuli ekumi oli gwe baalekayo hmm. kumi mukyaggwe owula bulungi mpulira tujja kwogera ku nakayima kiruddu wanera mukyaggwe hmm. oba kiruddu kiri eno ku ddwaliro lyempulira ati oba naye kyembadde mugenda oku hmm. <laughs> tujja kwogera ku kabanvu ekibanda era musingo tujja kwogera ku kikaawa era mukikaawa ekawooko e buddu kawuko oba abantu bamanyiyo ebuddu eyo era era bamanyiyo ebuddu era mu kawuko bayinza okuba bamanyiyo tujja kwogera ku mutaka owomukaaga bamwyitanga oba kasonke kasonseka muganzi tazze hmm. oba mugenzi tazze munansonyiwa nange ndi muntu oli ajjajja wasiwa naye abula <laughs> mugenzi tazze nengeri kasasika mugenzi tazze mm. e kanyanya mukyaddondo kanyanya ono waffe e kanyanya mukyaddondo mm. kati akiwadde ekyobuuza kubaomusu abomusu bano lwaki biri ebikola byabe bimabega bibagoberera kwali badde obuuza emirimu gyebamujawano gye baafuna ogwobwasi <laughs> guwo gwa namusu oguba gumanyi nagwogeddeko olufumu liri hmm. nabwogeddeko kikawa kawoko egumbadde mbagambako yeyakumaganga embugo za kabaka hmm. owulira bulungi nkuwulira omulangira nokumwanu kabaka enviiri aliwa yamwanga kabaka enviiri oyo kikawa kikawa bani <laughs> kakati mm. nasomye ku linnya ly'omwana wate wayoyowo kayungirizi owulya bulungi mpulira kabanvu owekibanda yayitibwanga kayungirizi ono mm. kayungirizi waliwo erinnya nawudde eryakayungirizi nemuganyamubulira we lyava kale kabaka gwe yatumanga okununa abatabaazi abamaze otabaala ah, hmm. oba nga gamba nti ekiseera kiyiseewo kyoba kitu kinene nnyo nga tebadda oba yagamba nga tigenda bagambi badde hmm. ono kayungirizi era embiro ze zamwe ti okuba tina yakola omulimu ogwo yadduka nga n'agenda ery'omugabe ate n'okuzza amawulire eri kabaka era embiro ze amulimu gye tekyamuyisa kayungirizi yayunganga kabaka ku mawanga amalala mm. e, kakati ndowooza omukulu owomusu alekeddamu nti nno nina obusungu bambi sina busungu naye munange ogenda nosirikira kuba nange nonjagala nga ze ngamba gamba mubutambu ebise nti tugamba bitandika na nsigo byasoberawa mm, bo bajja kwenoonya balabe ebyo byasobera kakati ekyo kiwe netulekeraawo mukama wange hmm. abo bonna abaagala otwegattako okuwandiika kuba twagala kuwandiika naye nga anti muwanga tufakalisa foundation anaabankubidde nalina obusobozi nyamubuulira ebyetaago hmm. eh, naye nga tubaaniriza bonna abuli ah, mu wamagezi yenna ku mukutu ajje bannange tubaaniriza tubaaniriza nnyo hmm. naawe yongere okusoma komenti bwenaabanga mukama katonda nga bwayagadde omanyi nanne nina abansalirawo abemmamba eyinza kweyongera nambuga bwana ngamba namusi nti toddamu ensonga hmm. nzikwasa omukiwezi gwe mbagambye oli eh, ah, isingoma stehan eh, ayinza okuga nti amulangira ekintu kikireke oba ziwaniifaninanga nti aa oba mukulu wange lukoma nakibingibwanga nti aa bireke naye nga yo omwanga tu culture foundation ebaniriza tulabe nga tuzzawo obugambe eyaffe gyenabagamba ngendwa tutumanye nti kakasiru yaani tukikolera omukulu nalubiri kyo kintu ekirina okukolebwa omukulu obulwadde bwabanalubiri muwulirentibusi naye nze nga nkibagamba mwe temwebuuza ebirwadde bino ababituumanga amannya babirwanyisanga batya hmm. awo wataali makerenda awo wataali ddagala lino lyetukozesa naye abakituuma nalubiri hmm. omuzungu kyatasikosere bakirwanyisanga batya kiggala ono yaani omwana kiva kutya okuba nga azaalibwa nga tayogera azaalibwa nga tawulira kasiba omulyani bina ebintu mubijja ku siyole y'abazungu oba mubijja ku ntegeera y'abazungu oba ku sayansi asobola otuuka n'ayogera anti omukolo emikolo gino gyakolebwanga kakati atawulira gwe bayita kiggala twogera ku mulangira kiggalira kabaka kiggala eddambwe hmm. kyenabagamba nevo jange kabaka mwanga akugamba mukiseera kino naga nimu abajamumere temutegeera kino ekirwadde kyemuyita kansa abeeta bamagulumeeru kyebayita kansa tetwakituuma hmm. kookolo naye ate abakituuma kookolo sinze ku mirembe gyabajjajjajja kubanga kookolo ebantu bebajjaebunyolo nga bazze kulwana ntalo hmm. naebyo baabasuubiza tebaabira wamabula bantu kawumpuli bamujjabwemusigale wanabamba hmm. era kawumpuli yakulembera kayimba nantabuulirirwa era yomu kubagamba kayima nti agobosha ali ku kino ono omwana kana ono afuwendire kana kayimba kayima nti kayima gwe basiŋŋana ekisubi kayima nanti agalisawaleebobumba agendeera kulabula <laughs> kati gwe n'obuza jjajjawo omwana nti jjajja mwakolanga mutya nagamba kwata abakyala kkumi nga bava mu bika kkumi abakyala bona tebakyagenda mu nsonga abakyala bona tebakyegadanga n'abasajja hmm. abakyala bayimba oluyimba lwakakookolo kwata emindiyo n'enyimba ezitambulibwako nga tukola omukolo gwa kokola ekyanja naye kati ebyuma mubirese ebikalirira kemotherapisi muzireese ate kokolo akyeyongera kubeera mungi naye nembuga ya kokolo weerya ekyanja bwoba oli munamawuli okwata ekkubo obumenyereze ku mbuga ya kokolo ekyanja mwanga tukalicho foundation kyeyagala kokolo nga takyatuluma kuba omikolo gino ne gyegikolebwamu tugimanye naye abemmengo ne bobaganda ne muje tukole omukolo gwa kuukulu tukole omukolo ogumalawo e, e, omuliro mu buganda oba mu uganda tukole omukolo ogumalawo bano abaana nalubiri akendeere oba nalubiri gwe butiba kati kawumpuli agalamidde ebuyego bwanatandika okubattamu nakola mutya abafa mungota bakubona kubanga gyebubuddeko nagga nti abantu abalwalanga mungota obanga abafa nga mungota babazikanga kumbalama zanyanja mukimu ekyo babazikanga kumbalama zanyanja kubanga zino embiri zetubagamba muzeewo zino embuga yugana tuzimbe bwe munaaba nga kitemukisobodde bano abasajja bagenda kunyiiga nga bonna bagambe naffe babadde bakuba amavi ne twegayira tugenda bivaamu oba katubiveemu nemulabe ebirwadde bijje muwoze gavumenti etuyambe musabe obuyambi mbaziwa naba tebaki nga gino emikolo tukyasobola okukolebwa ne tutaasa embeera eyo kookolo nno jjo kugamba nti tukalirira kolaki abakituma kookolo buno bwe bugunjufu bwaffe ngaabatuwuliriza abanawulira ebigambo bino tubeera abagunjufu mu nsi yaffe buganda ne uganda abakituma kookolo bakirwanyisanga batya bano abakiri obulwadde bwaerinnya lya nalubiri bakirwanyisanga batya onaniyamuleeta omwita kiggala ono nga kasiru bakulanga batya omuganda yalima atya nga tafuyidde omuntu mu uganda alunda atya nga tekima kubanga emisambwa nakayima oba abacyuzi babeeranga n'ekiraalo kyabwe ekyente zaabwe togenda kulunda emisambwa tegirunda aba tegirina nte zaabwe era ekyo ekiraalo kyabeeranga ku ttaka lyerubowa era baalunanga ente ezo baayitibwanga bakiwujjo oba layini ya bakiwujjo kati kyembagamba nti bano abatudde nengo bwebaddamu okwogera mu byabuwangwa nano nomubakubi eno ensonga yonna egwa mu kigambo ekyo kyebayimba nebabasiruwaza nobugazi yabuwangwa nano mwe nemukuba engalo naye nga tebabituukiriza eno mu power of africa oba mu kkuula lya africa bino ebirwadde abazungu muddeeyo lwaki bagituuma power of africa oba kkuula lya africa abazungu batyanga nnyo nga fe bino tulina emiti gyaffe tulina buli kimu kubanga katonda tonda owoolubereberye guruddene yatwagala nasse obubaka bwe bwonna n'abuteeka mu nnyumba eyo miryango mwenda nga bwe nakutegeeza gye buvuddeko nze mpulira nga gino emisanga n'empewe zino geddagala zabeeranga kubika naye abantu abaasiranye ekintu kyaffe katugamba tegeeza olwaleero abazungu batusingana mu mbeera eyo baasiruwaza abaganda abaalyanga enkwe abaatambulyanga ku bazungu ne babasimbisa emiti gino gino emiti egiyitibwa kabaka njagala gye bazimba okuva ku lubiri mpaka ku bulange baali balina ekigendererwa era buli muti ogwasimbibwa sapulo kagwa lwagigyagutekangamu ensaka wansi okuzingamya amaanyi ga buganda yonna oba eggwanga lyaffe kubanga ogwo omuti mu luganda baguyita muzingamya kabaka njagala kabaka njagala mu luganda abaganda bajja kumpabulira ku ekyo era bajja kumpagira era baateekangamu ensaka wansi era ne mwabeera musawo omuganda ng'awonya eddalu akozesa kabaka njagala eddagala lyasookerako ddala n'ayongeramu eddala ne mwabeera musawo omuganda nga gulina mu kigwa kyagusibako balalu naye abo abaami twabagamba temuzzawo kabaka njagala temutusamaanikaffe guzingamya eh? kubanga guzingamya twabagamba nti temugizzaawo naye olwaleero bamaze okuzzaawo kabaka njagala kyokka nemu abakulu b'ebika n'abeebika oba temumanyi nze mwasobera nemuleeta ebibumbe by'ebika byammwe nemibituza mu kabaka njagala kitegeeza ebika byammwe byagwadde eddalu bonna bazze kuwona ddalu Ah! nkiddamu abakulu b'ebika mwakola ensobi okukwata ebika byammwe ebibumbe by'ebika byammwe n'obituuza mu kabaka njagala kitegeeza buli kika kyonna ekiri mu bwakabaka bwa buganda mwagwadde eddalu mwajja kuwona ddalu ate mwina nsonyi ne mujja namwe munaaba ebikabe munakuŋŋana ku kibumbe n'akiraba <laughs> kumba oli mukabaka njagala gwojja kuwona ddalu baabasuuladde eddalu ogeanauganda mbadde ekyo ekibasuula eddalu ebimu biri mu nnyumbi eri gye boogerako eyo tamanyikidde yazimbibwa ekasubi bano babikola babigenderedde sooka oleke ah! <laughs> bwino nga mukambo oyo kakati bano baabasindisa emiti gino nga giva ku lubiri girena kubulayi kutaba nti giri mulayini eh, nayebuli muti nkuddamu gwali mwezi eddagala nensaka gulimu ensaka wansi kati okugigjawo gwasooka kyali kyankizo nye tubagamba temugizaawo naye baalalina ebigendeyoababye okusuula baganda eddalu obbasiruwaza si ate ne kino ekintu si kya baganda yokka bannange kino mbaddamu abawuliriza kino ekintu si kya baganda bokka kino ekintu kya uganda perekete omusana bwegwakatagenda kwaka mubuganda wokka gwejja kwaka ensi yonna kawumpuli tagenda kuluma baganda bokka kawumpuli ajja kuluma ensi yonna mungu tatajja kuluma baganda bokka mungu tajja kuluma ensi yonna ono kokoyo taluma baganda bokka aluma bunnayuganda yenna yeah. kakati mmwe ababeera eyo omunanga ono omukwano gwange ono owomusu abe mwenna mwajja kuwona ddalu kyokka ne bakugamba nti ate nababeera okutula ekibumbe balina kuguzawo bibanja nawulya mayiga nga gamba simi miliyoni bakumi mbabatanabakweta sente za bibanja ebibumbe byamwe simi kati newuunya ddala mwe bananyini buganda bakuguza batatowoteeka ekibumbe anawekitadde wakyamu ekyekkobe nakiraba bakireeta mugenda muwona eddalu lyamwe naye nga tekibowesa mwe abajja okuwona eddalu mwemukyalina namulondo mwemukyalina obwakabaka ye nabagamba njagala bafeyo emmenga nsala enyo nti erabe ku kintu kyebayita namulondo erabe ku ntebe buganda tebagimanyi <laughs> tosobola kunwama nti kabaka gwali ali ku namulondo n'omwambaza eddiba lyo ngaomutene gutunula wansi edibalyengo lwabulinyako obuganda e lwabulinyako abuvuunise eddiba lyengo anti ntabatandise kyowaganye tombuuza nga binanzijja mu mbeera kubanga atawo katundu zadda ku bbali waswa n'alinnya n'akambuwala kamange katumusaba aleme kambuwalamu kaakati tuddeyo katunduza biweddeyo kubanga mbikooye waliwo ekirala kyobuuza mukama ah, wange ah, ah. <laughs> oŋambye akantu abaganda abaganda abacwezi liza hmm. abaganda hmm. abatuulo abanyolo abanyankole abalina empewo za nyabindi abalina empewo zabacwezi abalinanabuza banange tuddeyo ku lubereberye abasoka mugende balawuli ensozi ezebiri nabiri nenaalongo bannange twetaase naye ekiddako mugenda kiraba mutakuba temukyakizikiriza banyinisi nga bamaze okukolaki okutabuka kuba babanja byabwe baagala embiri zaabwe buli omu gyatudde n'abeesese mugende wa mukasa abeesese mugende ekisaba abeesese mugende ekasabo bonna mugende mulabe nti netwetaasa buli omu gyali kubanga mwanga tukalicho foundation erina asobola oba kulembera oba erina abasobola oba kulembera nobabuulira ebintu ebyo nembuga bwe zabeeranga nembiri kubanga mwemuvaamu omusayo gwe yasembeye okubeera kabaka wa buganda mwanga basamulekere mukasa kiwa mirembe kirivuntende daniyeri era nje kabaka ekira ayina erinnya lya mukasa neryakiwa mirembe emirembe tegiri okumbuga nga mirembe teriiwo ah <laughs> mulangira olina akantu kongambye nekankuba wala mm. ogenze nogamba nti kabaka njagala bamuleeta tusiriwaza baguyita muziŋŋana era nabagamba ejasokao lwaki bamusimba kikumala kozesa obugunjufu bwo nkugambe mutemayi bakiba bamujja ku lubiri mpaka ku bulange ng'ali mulayini ngobagambe nti ebimuli byonaebisiŋa libadde kabaka njagala nebabasena bayituma erinya lakabaka njagala ddayo mu luganda olwaffe olwamazgwamu baguyita muzingamya nkugambye niwabeera musawo omuganda nga gulina mukigwake njagala abawuliza abali bagenzeko mu basawo titeri ajja bubasekerera kuba omuntu ogenda kumusawo ngaogenze kwetaasa bagusibako balalu era nanawonya eddalu nga musawo akolera awonya ddalu asooka kukwata nsigo yakabaka njagala yetandikirwako okutabula eddagala eriwonya eddalu omulyati batere mu komenti zammwe tetujja kuseka kubanga fenna abasawo oba abantu bagenda mu basawo okwetaasa nga tikususeeko egyo emiti ogwo omuti mubi nnyo naera bannaffe baagizaawo nti ekitubonyabonya kyonna n'okubeera ntiwakiruwala kyebatusaba kyetubagamba ne batukubisa engalo enyumba eyo oba newaliwo enyumba eyo yabadde ekasubi eyo omanyi oli gye yayogerako etamanyikiddwa nja babulira ebyalimu nebyali bikoleddwamu kuba nabadde omwezi gumu mugwokubiri ngenda okubayuza ate musabe ennyo nga mumwezi ogwokubiri tewali kituuseewo bakatambulako ennaku nnya era bawulira bebasirike gwalabye nga baalinyi bannayuganda naye ddala abaganda abataka abakulu b'obusolya abaamasaza abemeruka abatongole ddala temwebuuza lwakimayegatanga linnakasubi temulabuuza lwaki wasajja tanali nyakasubi temwebuuza lwaki ku nyumba eyo enkulu n'obukulu waayo kabaka mutebutyali nyakasubi temwebuuza lwaki twalabima ti nalabyeyo omwami nuwa kiyimba twalabima tisuza nti yagenzeeyo twalabima ni namulabyeko yagenzeeyo mwebuze lwaki namika yaliwo nga tayogera kyekyali munju eyo mwe bannayuganda n'abaganda era mukyasirise namika namulaba akuba busimu bwo kuba nze naliyo ndoza nga gamba bane nti kiyise omulaba ali mu busimu bwaku era omwami oli okugamba nti nemikolo nalimu yamanye ebintu byenyumba eno mulangira wangisebo enyumba eno eyinza kutereezebwa etya awayina ah, okutereezebwa ensonga zeeyo enyumba eyagidde hmm, hmm, hmm. oba okutereeza buli kimu eno enyumba y'abalongo nkuddamu awalina okutereezebwa ogamba tusazewo okusaze okutereeza ebintu bino hmm. ate nova ngaomudde nokuba naalungu hmm. oli yali emulezi w'abaana naye lwokuba nti abalongo ebakulembera kyekyagiyisanga nti eyabalongo mu bwanaalongo era mu bulongo hmm. naye si balongoka naye ngaga nti nabanaga nti saalongo nenaalongo nga mulina abalongo mwekaabire naye emulezi w'abaana naffe aba buganda abatali balongo kino ekintu mujja kuwulya nga banamwe bagweddalu bazumbira amakuba bakola buli kimu naye ate nga ensonga eno weyali badde eterinzeba ntugamba tuddeyo ku buvo bwabekkobe tutereze ensonga zino ezenyumba ate buganda land board nemengu ettaka baligabira muyindi lyettaka era likaanirwa simbwa david nomuyindi mengu newandika ebbawo ettaka lya muyindi kaka bagenda kuira iso naddamu nanonyeza nga ettaka lyabalangira n'abamuwanga omuwezi era nedamu nesikuba mubyedipepa nga nakuzomwezi abiri mutano feba gastiya nti ettaka lya muyimbi kyokka ebyo ettaka lyebagabira omuyimbi era omuyimbi kwakajjalidde ate ku balina okutereereza ensonga zino ye muwanga omuwezi owekkobe yali ttaanu wakabaka mwanga nga atamuva ku lusegere hmm. era yeyasigaza namulombe yamuwanga nga awaŋŋangusibwa era bamutta busi naye sijja kwogera linnya lya muntu oba ekika kyabwe weekiri abatta omwami okubanga yali yawasamwa nyina yali yawasamwa nyina wooyo omwami tanze mulumba akagere gyali owekkobe nze mulumba nkugamba ettaka lya mu buganda land board yali wamuyindi webirina okutereera naye ngaebiwandiko byenabirage ettaka lyamuwa lyabakkobe abamuwanga omuwesa abeekaabyuma era nga omwami aludde nga kaa nga mamulekeeramu abekkobe omwana watto eyo ettaka lyamuviirako n'okuba nti nono bwameeya abufiirwa gyomukulu benjamin kalumba sebuli bameeya w'enakawa sebuli wabwangwani yali abwanize era kalumba kalumba kamu ah! omwana watto nga meeya sebuliba kalumba kamu benjamin aludde ng'alwana naye nga talwana nti agaggawali naye nga mabe kubemusirisiri buganda land board nga yeyongerayo ebbaluwa mu ttaka lya muwanga omuwezi mmanya ettaka lya madivan ettaka lyerimu buloke zo nazikubulira bisatu nsanvu mu bbiri bisatu nsanvu mu ssatu bisatu nsanvu mu nnya bisatu nkaaga mu mukaaga kati bisatu nsanvu mu nnya kwekuli ensonga eyo weyina okuterezebwa kyokka ettaka nengo bimukubira engalo bakiwala bimale badeba wandikanga ebbaluwa ne pulezidenti museveni naavayo n'agamba omuseveni alina nti wasaba omusango guno nonamba ettaka lya madivaani nga si lya madivaani nosiibiza bannayuganda okubazimbira ekibuga awo nga twali beetegefu okupa setinga bannanyini ttaka nga mukulembeze wa uganda yereka guta museveni ngasija omulamuzi yali mumusango ogwo omulamuzi nagamba mr president ebbaluwa yino yava mmengo nga yenkakasa ttaka lya madivaani nedala yava wasaala kulata bebemingu bamukubirengala abo abafuuka ensonda bima bwe wali sente naye tu yabagamba wawula jusia yali musuubuzi wa mukikuubo era bweraja emingu ajja ne banna abasuubuzi bano bajja kusuubula buganda gimalawo omusajja akyeyogerera bafuluda kubalo yali musuubuzi kati mwaleeta musuubuzi atatunula nonoyamuobaleye ngawoola abantu omusuubuzi yena atunulira magoba nakufuna esoma nayugana mukyerabidde era baddala abaganda banawulira ekintu kino nanga temwebuuza owekitiibwa nemulowooza mulanya mulisa mugere yawumuzibwa akaddiye owekitiibwa jeduwa lusimbi bamuwumuza takyasobola kuweereza owekitiibwa muli kadane ono mutebi yakabaka sso kubira ne bakatikira bangi bamuwumuzi owekitiibwa omukulu daniyeri omulika natakyaweereza lwaki baleeta ono era mukyebuuze kubina byonna ebigoberera ebituukawo kati ebiriwo kati nebyogerwa abantu lwaki mutebi tasobola kuwumuza mayega mukyebuuza ekintu ekyo mayega ani yamuleeta mayega yajja kukola ki kubyogeddwa abantu ebivanyuma obusonda n'obusonda mpulidde ebigambo mpulidde ebivumu ebitabeerawo ku mirimu gy'abakatikkiro bali abasooka nange kye mbadeyenda okubuuza nti lwaki byona byona bisituse kubuguna omulembe gw'amayega waliwo endagaano gyendibalaga gyenabagaeyona ngenda okubayiza mayega lwaki mu ddala muwebuze lwaki ddala kabaka waffe akyayina enkizo kabaka takyalina buyinza buwumuza mai ku bino byonna ebitayogerwa ku bakatikirwa bali abaasooka n'abawumuza naye lwaki ono mpulidde ebigambo mpulidde oyuvumu ndabye enze kennyini okwonoona okusanyawo obuganda naye mwebuuze lwaki kabaka wammwe gwe mukubira engalo gwe muyimbira tasobola kuwumuza nayega ekyo mukyebuuze asa eri mumikono gyammwe ddala kabaka kyembagamba akyalina amaanyi ku bwakabaka bwe kabaka akyalina enkizi okulamula eyo nze eyogipa muzukulu wa mwanga nabagana ebyenfiirano genda ganda bamanyiiyo ate kitajja kuba kyangu kubanga njogeraku ebyo bisaana bwe byabajjajjaffe ennyumba eyo bannayuganda n'abaganda ennyumba eyo buli ayina ekika buli ayina obuvu ennyumba eyo era lwaki ono ye tebamuwumuza ku bino byonna byemulaba ebitambula n'okwononakwakozinaeyo n'amasomero geyasangawo n'agatunda kigwa omutuuze n'abagereko buli kimu lwaki nemigano olusozi lwabajjajjaffe nababuuza dabe mukimanyi nti kabaka wa buganda kyatakimanyi nti olusozi gombe kwagabanizi bakabaka bonna gejjaffe mutese jo lwakabaka kumi n'abazza amasiro gaabwe nenatuna amasiro gaabwe nibatebatereza tuna amasiro gabajjajjaabwe naye lwaki tebamugoba ekyo ansa njebalekedde era mungeri okwetegereza nga temunaba oba kuyisibwa bubi nabagambe naffe twakooye oba mwe temulaba era nekabaka mutebayefudde ntitawulira bigambo bino oba getabana bigenda mumaaso akirinde mu njuyi waliwo ekirala ddala bakatikkiro bano tebavunaanibwa katikiro eh, eh, no katikiro tebamuvunaana oba kabaka tebamuvunaana hmm. kabaka oyagadde okimanya ekyo nakyo njagadde hmm, okimanya kubanga bagambakatikiro tavumaya njagala bannauganda hmm. abaganda abali ebweru wa uganda n'abatali baganda naye nga mumuwagira kati naabakyalo egisima munabye bali waliwo omwe bamwetaka aluhanga banenze kale nolaba omukulu oyo kaluhanga ate nga nkakasalya erinnya lye hmm. nolaba gisiŋoma uli amanya ga agalumirirwa nalabyaddanga nakibi ngaensonga zoyogerako naye zimunyiga olinagandi wadde siri muganda ne mamange muganda wadde siri muganda nb waliwo omwami omulala kwagambatekakamanye waliwo omwami omulala yategakafaninkaomukulu asanyala esolingi naye kaluhanga bwolaba komenti ze omumbejja nakajugu omwana wattu ayina obulumi noolebye ddanga naye nga mumutudde kakati hmm. bannauganda bawulire ebigambo bino gwokibuuzizza hmm. kabaka nekatikkiro baavunaanibwanga era eyo ekooti bagiitanga ekooti ya nadduli kibaale eviira nadduli kibaale aviira ddala mu butonzi obuwanvu ku lusozi kungu nkiddemu kiddemu katikkiro <laughs> kubanga zebaka bintabuseeko katikkiro ne kabaka hmm. bavunaanibwanga mu kooti ya nadduli kibaale nadduli kibaale aviira ddala mu butonzi obuwanvu ku lusozi kungu era abakulu abataka benkowoola abakulu b'obusobya n'abeebika baabeerangawo n'abaamasaza era be batwalanga omusango guno ewa nadduli kibaale kabaka yatanzibwanga nakatanza ye yatanzanga kabaka ow'emigadde kaasa ŋŋombe era mu buwanvu katikiro yavunaanibwanga nadduli kibaali ompulidde bulungi nkuwulira nakatanza yeyatanzanga kabaka era nakatanza owemigadde ekassa ngombe era mu buwanvu bwe nayogedde okuva ddala mu butonzi hmm. era omuganda wavawajja e-, ekigambo ekigamba nti mpaawo kyetwala kuba kimanyi gaba yeetwala nga musirisa abakulu b'ebikanaabo omusulya lwaki kugula omulembe takwatibwako anti nkudde mbagamba kino nze mbasulirako mukibwa abataka n'abakulu b'obuzira n'abiri bano abavubuka bwe kiba kyeta takuviira abakulu babika mu mbeera nku akantu kano nkaddemu kaddemu kubanga katikiro wabuganda naye alabika akyuse hmm. yatwalibanga mu kooti ya nadduli kibaali nadduli kibaali aviira ddala mu butonzi obuwanvu ku lusozi kkungu nakatanza ye yatanzanga kabaka nakatanza owemigadde kassa ngombe era mu buwanvu owava enjogera egamba mpawo kyetwala mege talina kwetwala guno obuganda bwaffe naye musirisi era nadduli kibaale ne nakatanza we baasalanga ensonga zino nga mugenzeemu enguzo bakyekubirira yenna omusambwa oba omutaka mazima meereere gwakkanga era obuyinza bwa musambwa oba omutaka mazima mwereere buviira ddala mu butonzi mu buyinza tu mu bwakabaka ndawula lukenge sooka onziiremu akantu ako kubaaka ah! nadduli kibaale hmm. nakatanza hmm. bwe baasalanga emisango gino wakati hmm. oba mu maaso g'abakulu b'ebika n'abobusolya n'abataka nga we bali batudde bawulira nga batudde ne bagusala mu bukyamu omutaka oba omusambwa mazima meereere gwakkanga era nga bwati gwasananga mazima era gwajjangako ali nadduli kibaale abamukongojja oba nakata gwabajjangako emitwe ne katikiro bamutiranga kawulu mutwe ne kabaka singa omusango era yayitibwanga omutaka mazima meerere twana wootuse mu kkooti za uganda bakubuuza ngaokutta ekitabo ogenda kulayira mazima meerere mm, wekyava ekyo era obuyinza bwamazima meereere buviira ddala mu butonzi mu buyinza obwo obwobusatu bwe nabagambangako mubwakabaka bwandawula lukenge bebuyinza ono bweyakkiza mu nyumba eri eyajjajjaffe kintu kitaka kya namansi bweyajjamu olubirizi olwavaamu omukyalo omulungi nambiibi owolubereberye kye nabagamba nti yassa obuyinza obweba obuwangwa nennono nga ye konstitution yaffe bantu bamenya konstitution yaffe okusanyawo embiri okusanyawo embuga okusanyawo amasiro ayinosigala nga bayimbesiga mu byabuwangwa nanono mubakube so omuganda agamba mpaawo kyetwala kabaka talina kubeera kyetwala ino ngaotunudde kabaka mukamwa kabaka abeera yasamiridde buli kiseera omuntu abayogera ku mbeera embi omuntu ayogera kukunyigirizibwa mu buganda ebyaffe ebisanyizibwawo omulangira emabega awo nalaba uh, omwami bamuyita ah, waŋŋaana okukozesa ekigambo emabega gye buvuddeko awo nalaba omwami bali bamuyita looya mabiriizi ng'atwala kabaka mu kkooti abaganda ne bavaayo nagaa kabaka tabawaabirwa kabaka talina kintu kyonna kyebamukolako kabaka tajja kgenda mu kkooti zino nkugambe nti nakatanzi owemigadde ekaasa ŋombe ali mu buwanvu obw'ennyumba eri gyetwogeraku era negaati omuganda wajja kigambiama ti mpaawo kyetwala nendagamba era nakatanza nenaduli kibaale bwe basalanga emisango gino omutaka mazima neereero oba omusama mazima gwakkanga era obuyinza bwabwa tebubujja mu baana abataka oba abakulu b'obusolya obaba obuyinza bwoyo omutaka mazima meereere bwaviiranga ddala wa mutonzi era mu butonzi obuyinza obwobusatu mu bwakabaka ku mulembe gwa ndawula lukenge owulya bulungi mpulira mulangira era azinga ddala mu bwatonda owobutonzi ennono yonna hmm. eyakwasibwa jjajjaffe genu bwe nagamba ekitaka kya nnamwansi hmm. ye mukwasi gwa tonda owoolubereberye oba jjajjaffe katonda tonda akugamba ze kumi wabuzima n'obulamu atuula mu nsi ey'omusanvu mu ggulu kunna mulondo efuga ensi zonna nga yeyiye ewava obuyinza bonna Jajia sitonda kurugeni Mubino nga mukambwe Akugama tinze kuwe na mazima nubura hmm. mu mm. Atura mwuse yomu saamvu Mugu kuna murombe fuga ensiso na Nga yeye ewaza obuyinza bwonna ono nadulichirwa gundi ono obunda gwenjogeddeko ma, mazima meerere obuyinza bugira ddala woyo atuula mu nsi ey'omusanvu ku nnamulondo ye eyo tegagituulako gyenna era yefuga ensi zonna bino menga ebimanyi <laughs> kubaawandiika wabinoonya mu bitabo nze ntidde <laughs> ah! nze ntidde ndi muzzukulu wa kabaka mwanga ntiati njagala ab'obusoli abasirike ab'ebika basirike abataka musirike ng'abasajja batulya abasajja mumugaane okukola bye tubagamba nammwe mujja kiwulira kino kijja kufuuka kyampawa naalumanya ne saalumanya mpawa atali kaaba abasajja mu buganda abaganda mu buganda abakulu b'ebika abaab'obusolya abataka abakulu b'amasaza abatu mwenna musituke kino abaganda mukira enyininga kyammwe oba muvunaana kyammwe bwemanga byembagaa mubiwulidde nze sijja kuvuma kyenabagamba nti ddala nadda mbuuza abawuliriza obutambi buno nakiri ngaasaana kusasulwa atya oluuma naate yagambye nti mpangaali oyo mukama muwa omukisa mm, agambye wembala eh, ah, ena okubuuliza ekibuuzo akuba tubadde tukyali mu nsonga eri enkambwe yagambye wangaale ngaenfudu z'emmengo yeezaddawa <laughs> zinaddala nga bwezabeera nga bagabawo yaye nange wengamba zaddawa kubanga wetwali tugenda nga oziraba tetumanyiwa gye zadda nabagamba buganda yayina ekintu kyebayita ebyobulambuzi oba uganda yonna watusekotuziraba empologoma ekasagga luli nabagamba badda naye bali batuseeka ekasagga ogenagamba nti ki kino twali tulina buli kimu nabagamba ono teyategeera nno yabwakatikkiro teyategeera lwaki katikkiro ayitibwa kamala byonna naye bannaffe abawuliza mbaddamu nongenda bbangamba siibula lwaki temwebuuza ono ku byakoze byonna ebifumu byemuwulidde ebigambo byemuwulidde okusaanyawo kwasaanyizaawo amasomero agatunze ettaka alitunze amasomero gatundiddwa ye talina nakyakuŋŋaanyiza muwoza ateesa ne gavumenti gavumenti yatuddiza twabaddiza biriruddawa naye omulubuzi bwakijja tawummuzibwa bannange mbabuuzizza ddala awuliriza ebigambo bino nakibingi asaana ki kale n'olwekyo sigenda kuva mu mbeera kisingako awo nsaba munzikirize mberekereze bannange nonaganya genaku nnyo kuba mbatumidde nnyo mm. omukyala omulungi mu balungi omukyala omukkakkamu omukyala awuliriza omukyala omugunjufu nambogga debula namusisi nkutumidde nyo omukyala oli owe canada esingoma stehan esingoma mugane timwagala nnyo mm. naye awandikire abampa ebintu bino mm. abalangira n'abambejja abawuliza ebigambo bino banamasole abali mu buyinike abatukyaliwo ofiisi ya nkuluze nti ebayamba Hmm. abambejjani bannalinnya abagenda mu katale kekasubi ne mulonda emyera ate namasole hmm. abaana ba mukabaka muteesa abaana b'omulangira muteesa walugembe mukaabya abali mu mbeera embi abatambuza ebigere ababula ne webasula abatalina kyebalya naye nga abasajja abali mengu bafuga emotoka ezi bannanga mbaddamu mwalaba akatandikwa emitimbi abaana ba muteesa bye bayogera ngenda ba noonyaako mba noonye ngateekewa ngamba nze mukama wange ngamba nze abaana we bali bali mu mbeera embi bananye mbatonyedde baganda baffe abali mu buyinike naye tetukyalina kyetuzza bano baatulya kale nona nti omwana wa kabaka muteesa muyinza okuma wakibaana abantu balina obusingu ku baana ba muteesa nakugamba ebbaluwa yafulumya omumbejja njagala ogenda obuze omukulu katikiro yawumula walusimbi jebbi wafunako bulokulu lwa kabaka ngegobomwana wa muteesa mu lubiri olubiri ate olwamwanga omwana wa kabaka muteesa asembayo omumbejja ddaana teyeggala gumwala bali namasoni makindi yali bbaluwa yamugoba mu lubiri era nga mwetemwebuuza woofiisi yankulu zenejjibwawo era katikiro w'ebyalo bananiyo bali badagadu gina tufunewe ebijanjalo ebivudde mu amakula ge baleese tebikyaliwo byonna obavuga muruka za bbeeyi abaana bamutiisa babonaabona olya bulungi mpulira mulangira kuno ekyanewusa tiwanavaayo mulalu yayokeza nyuma nti ebyabwe byakiralu bulangi bwe yakwata omuli oluganda omulalu yayingidde n'amafuta amasiro nti awawadde omulalu yakwatiddwa wano tiwanavaayo mulalu ku luno si bwe kiri gwe munamawulire oba omulalo aba anoonya oli omwana oli ge bangamba <laughs> kale mbadde ntumira omukyala hmm. omukyala oyo nabulya mwala hmm. wa sinabulya kale mutumiddeko nnyo bungereza awo ah. bannange mwennaalinaalinako ku kimbugwe maiko hmm. waliwo omutabanyi wange mpitako jja aba ali dubaayi eyo bannange mwe namba tumirako ah, munasinga nsiri ku mikutu gyammwe naye waliwo kojjawo wange atera okundaga obuntu obwo nangambo neyawuya yakutumidde neyayogedde kino naye waliwo era nagye buvuddeko abavaayo bamukulu bamuyitaani nagenda yogera ebyekisiru mboze ntema muti kwentudde naye nze ekinenzo si buli kabwa kavayo okubogola nti kayinza okumalira obudde hmm. ah, ah, nagamba luwa batanyamiza mwanyi zange kuba byenjogera mbimanyi ate nga mbyekakasa ensuku mutagenda gamba nti bagenda bisu nti naye sijja kukusomesa kale nankulu wange nakibinge lukoma bonna naye muveeyo omusango gwo ogwettakerire abekkobe nkakasa nga gukyaliyo mu kkooti abekkobe mulina obusobozi ng'aboolugavu obaavayo ku ttaka lyabwe ne bakuba oluku naye munoonye omukulu oyo sebuliba kalumba benjamin eyali meya w'enakawa Hmm. eritaka lyamuviirako n'okufiirwa ekifo kyo ng'ali ku ttaka bano abaali abaga babbeera ku saidi y'omuyindi bamulwanyisa mu nakalwa naye nga kyalwana takinoonyamu ssente kubanga kalumba ali anywa banani bino tuli yatunywa bino kiffe nabagamba n'ezina embiri n'embuga nga ziziddwawo mwe mugenda ozitulamu abakulu b'ebikabe enjogerako kati twagala buganda eri eyaffe etaliimu ndwadde twagala buganda etaliimu muliro twagala buganda etaliimu omusajja kenekya nebaka ku mwana we mupolisi nebagamba mubiragalagala nze manye byonna biggwawo bajjajjaffe babeera mu nsi eno nga bagoberera ennono zaabwe batuula mu mbuga zaabwe batuula mu mbiri z'abakabaka abatonde batuulanga mu bifo byabalungu abatonde n'abazaale ab'omubbanga n'abawansi ab'omuntu mpogoma ne mu bibira ab'omuntu bazire ku lukalu nga bawangala emyaka kikumi mwama kikumi nga tebalwala nga batya nokutema leka tumuntu okwata ejjambiya natematema abantu ebitaaliwo nemutemula tekiri ku mitwe gyabantu kubanga twasirwazibwa buli atema omuntu kiwamulabye abadde akozesa ebiragalagala ekyo kyemugoberera naye nga obuwangwa bubuvira empewo nyiivu abacwezi banyiivu abasangi banyiivu emisango minyiivu balwala batulanga mu mbuga zaabwe nkugambye tukuba amavi netwegayirira netukola ki naye nga mumusirise twagala buganda eyeddewo baleke tubalira myaka mu pal of africa omukulu ali africa uganda tebatubaliranga myaka twawangalanga emyaka gyaffe tuddeyo ku miti gyaffe kale mukodomi wange ali canada oweddagala weyongerera eddala mm, kawooya kasumba ye agambye agenda tuwa laputopu banyanga abakulu bebikamuvera ngandi balina ebuga endozi zeddagala muno geddagala mutereze embiri zammwe mutereze embuga zammwe nga muyambiddwako mwanga tukalikyo foundation tuddemu empewo zirinye zikole ebyazo mm. nagabyena amasinzo sibaganda amasinzo gammwe kubanga ettiina eyo jja tukumira mu mpisa kubanga te dini oyita omwana okula nga ayina empisa ate noba omukirizizi ebyenu kibaa nolti yabagamba temugendayo yabagamba ebyeri bibiri byeri nebyenu bibiri byawa ate munono akitugamba nabagamba ti gyebavuddeko yafukamiranga ku nsozi weyasabiranga nenaku zemugako zeyasibira ali ku lusozi mm. yafukamiranga ku mayinja mm. yafukamiranga ku nyanja kyengambi omwana wa toli nti amaanyi agalina naye nga gwali munanyinfunye nti enkuba etonyayo nga mugulina ekyokukola yakulembeka amazaago addemu ajja tuwandiikira ebintu bino omwana watu owempologoma bannange buli muntu yenna ayagala okwogera nakibino omuntu alina obubaka nga butuyamba buli muntu alina ensonga ze nga eh, zituyamba n'okutegeera ku ebyo omukulu ono wa online media nga mukodakitinge sigenda kukwata namba yange ngiteeke ku mpoowo yonna okulayewa mukota kitya ajja kuwa enamba kansomenanawe agifunya tokigabira bali olyomi ye mukama wange kansome enamba yange bagifune abantu mbakubiriza bakunoonye ku namba yo ate goba obeere nga gwe wakati awo empa gyetugatta naye mbaaniriza mwenna mujja abalina obubaka abalina ebigambo ebinatuluŋŋamya abalina obusobozi tulabe kikyetwagala ndoza kamba sibule linda ah, ko tusibula kansome namba yange ah uh, then ya wadwa bantu boboyagale nnyo okwagala nnyo tumira omuntu oli wa wali wali owemmengo bamungamba do mwagala nnyo mutumira so ah uh, namba yange mwamuyite kweno nsobole okuba wa mulangira na kibinge era eno obanga oyina ekintu kyonna kyoyagala uh, okusindikako uh, ah, weyama tibannange omulangira ono asomesezza naye twakayogerera tutu nessaawa ndowooza katulabe wa essaawa emu n'ekitundu tannanywa wadde kajuisi osobola ogamba episode eddako ngenda mugulira kijuisi anyeeko ate bannaakajjawa kajuisi nga gwe nsanga ku mirimu gyange nsanga ntambula byange nonkugira bannaakajjawa mukama wange n'okwetonda okw'amaanyi okwo kyova olaba omulanga nguyisizza wano ebintu byandisibitegeera oba olyawo obunekulyesimu ate newewaana musoba nno ddala munsasule mukama wange <laughs> mukama wange eh. nekyovala gwe mulanga ogwo gwempisaawo nti oli waba alina akantu konna kayagala okusima omulangira kuba omulangira ono atuyambye nnyo tuzibuse amaaso tutegedde embiri zaffe baani abazibbye atugambye baani ne baani abaali balina ovunaanibwa eh? atulaze amasiga gaffe ag'ebika ebyenjawulo bannaawe omuntu ng'ono tuli muwaaki tuli musasula ki ono kinyira kiraba emisana n'ekiro so kati yita ku namba eno 0 emisanvu esatu ataano mukaaga ataano mukaaga abiri mu emu 0 emisanvu esatu ataano mukaaga ataano mukaaga abiri mu emu leeta amannya ga mutumba derik tugenda kwatagana kwono omulangira waatali obuganda tebusaba kubeerawo kubanga ntambudde wonna wonna naye nga uh, mbuuza muntu kyasobola okutubuulira ebintu bya buganda bino tebaliyo abandi tubuulidde abaliyo emyaka gy'ekinaana baafadda ab'emyaka gy'ekyenda baafa dda kati mu generation yaffe eno eh, ensonga lwaki wadde ab'ekinana ekinda baava mu bulamu bw'ensi eno hmm. mwanga tukalikyo foundation akugambye nti bateekemu oli ne bwaba tansasudde naye nga tuteekemu okugamba nti newaliwo kyetuyita okusiima n'okusasula hmm. kubanga nsiimibwe ne bajjajjange nebika byamwe empewo zammwe ezebikanalazinalaba nti embi zino zigizeewo mm. bwe buwangazi bwange ambagaa mm. nti mulowooza neetaaga ki naye ekintu kyokuwandiika nsonga nkulu bannange tuwandiike temuwandisa nebinkujaga nti mba mbiwuliriza naye waliwo ate byendekayo bingi mm. mbasonyako busonezi bwenakeera ensane nekalakaasa eh, kuba nempulira mbikoyi mukama wange ensonga tugenda gikolako ngamu uh, bwangu ddala naye nga tuwandiike tukirowoozeeko ate tunula ennyo embiri zino ah. abavubuka abasajja banange tuzadde akatako nga bagamba nnyo tuzadde ah. tuleke kuleka abaana baffe mu bulamu bwensobi abaana batuuke ogwa eddalu naye nga ekibasula eddalu kyekyo abalokola omulokola ajja nakugamba nti nekizza lubaale ayo kyambuga eri ntoowo tebajyokya mpozi ngaoli muganda tomanyi lubaali oli nazembugo n'azeetika n'azeeta mu kyaki n'azikuba awo mutuzoki oyo kijza mbugo naye oli ubaala empewo oba oyokezaki aletaako muntu ayo kyampewo ate osobola okoka empewo empewo terabika kakati kyembagamba yesi mugende mbagambe nti bino byatukuumi kituufu omwana bwakula ngaamanye eddiini mm. kitufu omwana bwakula ngaamanyi obuvo bwe nenono nebyobuwangwa bye hmm. nomuleke kuleka abaana mu bulamu bwa nsobi nebwoba olina sente emeka bangi bazifunye nezibaggwako mukwano gwange ennyo jonisemaana kizito yanyambanga nekibinyetokyanga omuntu afunye sente tomuntu akumye sente oyinza okulaba ngaozina kati ng'abaana bo obakuliza mu bugunjufu abaana bo bamanya obuvu abaana bo bamanya obudde obwabwe eno nibagitigana ebyobuwangwa byabwe hmm. era nomiganyo mukwano gwange ennyo mukama omwoyo gwagulamuza ekisa asiregwangaesaba omwenda gwekiro ngenda mumusabira hmm. abadde munywanya nkubira esimuna naye nga ŋamba olubi abadde anebuuzaako bingi hmm. naye nga yebakuba ndiye kabaka abadde amwita loni nayamunanga lwaki loni tatuula naawe lwakitoyogerako naye loni ye bwati wabadde amuyita kubanga tuba tutwogera nnyo nangaye jangu ekyaggwe ogaba badde ngambaniz jangu tunywemu kantu kali naye nga kantu akate mm. sikanywa mbabadde munywanyi tubadde twogera mm. era nejuuzi gyebuvuddeko namusiŋaana awo ebusiga yakuba nasimi nanga mulangira nkulengedde naye tojja korona vairasi mm. eh, naye nga mukama kasiri yagenze naye nga abadde muntu ayagala obuganda mm. abadde muntu ayagala tubeere bumu kubanga ensonga zino abadde aziwuliriza mm. nangamba kimu tuula neeromi bano bamayiga baveeko mm. eh, nendowooza nemugamba nti munayo yesonga yagala ntuli neeroni naye bino looni yalibadde abimanyi yalibadde abirabanga bwembiraba kuba bweguwanga musaayi ah, siibula nkala abantu be bonna bonna mukama abagumye baginyiziza bino ebibaddemu nti emmotoka biki bamusonyiwe ah. eh, obote yatugamba akantu ako nti mumakirabaniye yagamba nti omuganda yenna tabeera mubi nga afudde ah. bamwogerako birungi ki nenzija kusaba nti amusonyiwa baanyiziza abaafuna obuzibu mubine kuwabadde abania butonde bwansi asonyiyibwe munaffe omwoyo gwe era nga nkakasa nti omwoyo gwe gujja kudda Hmm. era oli wulira nti omwoyo gwakasiri gwayogeredde ku muntu hmm. esaawa bwe zinawera mwenda hmm. nja musabira era mukama amuwa ekiwumula ekyemirembe munywanyi wange oyo kale oyo nejjo nomugenzi jonsebaana kizito ebantu nakulira nnyo okukula kwange kwonna saalina nnyo obaolyawo mboozi nene nabavubuka bannange mm. nakula nnyo nga nyumya n'abantu abakulu abo nabayigirangako ebintu bingi mm. e, nabayigirangako ebintu bingi kale ah, omukyalo uh, w'ecanada nange isingoma mugambire mwagala nnyo nnyo nnyo jali ak uh, ah, oyo ndi mubbira akagatto mm. e, naye omukyala nambogga essali lyonna lye nina oba oli awo n'emyaka gino gyendi mukyalo yonna mbogga debora debula namusisi mukyala mulungi muka ye mwagala nga awava erinnyo n'omukyala era maama wange omulungi era anifaziwa yonna gyali ona bawulidde ebintu bino mumisinga naye nga mwagala nnyo nange nno ah, gwe nsumbuwa ndeka oja kwenye kutumila abana bo aaa mm. nila webali kuweleza webali kutusa uweleza kubantu babu gano kuhuli ya wabani ya kugambo nonyi wabani wabani ya ganti ato njigi sibi yangu ntisiwa tisiwa <laughs> kare mwena mwena mwena jemuli aba uliza aba fe mm. mukama aba uomu kisa mm. era aba kuume mwabele bulunji amina mm. omusujja gw'ensiri bwe bulwadde obukyasinze okutta abantu mu uganda wamu ne mu subsahara africa weetangira omusujja guno ng'okozesa lopa free antimalaria oil eyavumbulwa bano aba lopa free okuva mu canada weesiiga ku mubiri gwonna awo ensiri oba ozigobye oli uganda oba ogenda mu holide ka oiro kano tokaleka mabega balina ne aromatherapy oil akuyamba ku nnyingi eziruma ne ku skin kasange mbuli supamaketi ennene oba famasies mu kampala ate nga gweyagala okubeera disibyuta waffe ffe tukubira ku simu zino mu uganda 0722231235 oba ecanada plus 64 oba ku intaneti noonya lope free products twakakasibwa minister of health wamu ne national drug authority mu uganda